hello and welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की ओके तो गूगल शीट में नया क्या है देखिए एक फिल्टर का फॉर्मूला होता है गूगल शीट में ये नया है आपके लिए तो चलिए आइए बात करते हैं फिल्टर फॉर्मूले के बारे में तो यहां से इज इक्वल टू का निशान लगाया मैंने और यहां पर लिखेंगे filter F I L T E R तो जैसे एफ आई एल प्रेस किया मैंने तो फिल्टर नीचे डिस्प्ले होने लगा और अब आपको टैब बटन प्रेस कर देना है ताकि ये फिल्टर फॉर्मूला आ जाए तो ये आ गया ब्रैकेट ओपन हो अब यहां पर इसमें कोई सिंटेक्स हमें नीचे दिखाई नहीं पड़ता है तो घबराइए मत मैं बताता हूं ये पूरा डेटा यानी कि पूरा आपका जो डेटाबेस है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया ठीक अब आपको कॉमा देना है कॉमा देना है अब ये सोचना है कि आपको चाहिए क्या किसके बेस पे आप फिल्टर करना चाहते हैं ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है तो जैसे मान लीजिए मैं टोटल को ही ले लेता हूं मैं टोटल देखना चाहता हूं कुछ कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे आपको कोई कॉमा यहां नहीं देना है इसके बाद करना है ग्रेटर देन 300 तो मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन 300 वाला ही आपको फिल्टर करके दिया जाएगा पूरा डेटा क्योंकि मैंने पूरा डेटा बेस सेलेक्ट किया है दैट्स वाई यहां पे ग्रेटर देन 300 वाला नंबर ही दिया जाएगा तो यहां पे जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ग्रेटर देन 300 वाला नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है दिखाई पड़ रहा है या नहीं ठीक है